сәлеметсіздер ме атырау қаласынан қызым ә, үнемі ә, жаман түс көріп жатады күнделікті көретіні бір түс үнемі біреу қуып келе жатады үнемі біреу шоштады, қатты шошып оянады жанда жатып жүрегім сыздайды балама қалай көмек ете аламын дейді ана айта қойыңыз айта енді бұл енді басқа амал жоқ аллаға ғанан басқа басқа өйткені оның алдында айтқандай оның емі жоқ ол нәрсенің иә енді сол аллаға сыйынып енді аллаға сиынып содан кейін барып жаңағыдай басқа нәрселер әрекетін жасауымыз керек қой анасы не істей алады ондай жағдайда анасы баласына дұға жасай алады оятып алу керек па жыламсырап шошып жатқан кезде не істеу керек оятып алу керек оянып кетсе мына сол жағына үш рет деп жаңағы анасы өзі түкірсе иә. иә өзі түкірсе болады бала өзі түкірсе болады сосын кейін оң жағына қарай жату керек менің кішкентай қызым бар биыл беске келіп отыр сол кішкентай кезінде тілі енді шыға бастаған кезде бір де екі жастан кейін өзінің түсін айта бастады мен түсім көремін одан кейін уже иә біраздан кейін енді оған шейін айта, алмайды ғой оған шейін жылайды тек қана бірақ кейіннен уже айтты жаңағыдай түсімде құбыжық көремін бір нәрсе деп сөйтіп айтты иә. соны түсінде жаңағы түнде тұрып жылайды содан кейін енді тілі шыққан бала ақырындап ақырындап мен оған күніне бір сөзден сен бүгін әузу деп айт әузу биллахи минеш деп сөйтіп осы үш төрт сөзден құралған бір сөйлемді жаттатып қойып едім одан кейін сен оны жаңағыдай жатқанда да тұрғанда да айтып жүр деп бірдеңке көзіңе енді бала енді бір нәрседен қорқып қалуы мүмкін ғой ана не көреді мультфильм көреді деген сияқты сондай кездерде де айтып жүр деп үйретіп қойып едім қазір аллаға шүкір соның барлығы тыйылды